Hadi Bos Kayu Bos Mebel Bos yang apa ya. mas hati-hati mas hati-hati hati-hati asli dari Cirebon mas maaf dengan siapa ini saya bicara mas di banjir banjir asli Cirebon kesini tuh sengaja wisata ke Uji atau ada saudara yang di sini mas Bang Afid emang habis dari acara apa eh mas jangan kabur mas bayar dulu mas mas bayar, bayar dulu ketika di pahat kau nyemplung banyak panas di iya kan namanya wujud kalau eh ini kan baju panas kan baju panas kan sih lah kang gini panas gini lagi lo yang saya tunjukkan itu di sana itu lokasi pemandian air panas alami nih pemandian air panas alami nanti saya zoom dulu ya saya zoom saya zoom nah ini nih nih nih, nih. Ini merupakan pemandian air panas alami. Artinya alami itu memang proses alam dari gunung selamat Iya. Gak ada Riyadinya mas, gunung selamat saja. Kalau yang sungai ini airnya dingin nih, biasa. Air biasa ini, dingin. Nah, kalau yang di sebelah sana itu, yang tadi di zoom, ini Nah, ini pemandian air panas alami. Ya, had had iki had mana had? Ngawas alim sih? Eh? Li Yang kayak atis hat ning dalane. Mentasnya artis, Hat. Hari, yang beli ngawal salin kok wah hati loh aduh kalau waktu ya, atuh putus-putus ya satu semeleke mending kan? eh? mending satu semeleke ya. langsung udah eh, eh udah mangkat

Patung Kurcaci Kurcaci di objek wisata Guci Tegal. Dan di depan sana air terjunnya tidak begitu deras karena memang belum musim hujan.